Heyo, wie ihr schon bemerkt habt, wurde Artikel 13 erfolgreich durchgewunken. Fuck. Aus diesem Grund dachte ich, ich ziehe die Gesichtsoffenbarung vor. Daher tut mir den Gefallen und geht wählen. Viel Spaß beim Video, es wird wohl das letzte sein, was ihr von mir seht. White, Ende und weg.